selamat sejahtera dan sawadikrap sahabat-sahabat semua EP ke-11 Kali ini saya perkenalkan tracks dari Jalan Teluk Kumba ke Bukit Itik Tracks yang penuh dengan kehijauan, dusun durian dan suasana yang sejuk dan nyaman Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek kali ini berada di Bayan Lepas, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan trek ke lokasi bernama Bukit Itik. Trek ini bermula di Jalan Teluk Kumba, bayar lepas Pulau Pinang atau koordinasi 5.294372,100.255524. Jarak trek ini lebih kurang 2.79 km dengan ketinggian lebih kurang 214 meter setelah kita mengenali lokasi, jarak dan ketinggian trek ini, sekarang mari kita turun ke padang untuk menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek ini. Sekarang kita berada di jalan masuk ke Bukit Itik. Seperti yang dijelaskan, lokasi trek ini berada di Jalan Teluk Kumba di bawah flyover menuju ke uh, Jalan Bayan Lepas atau ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang kita akan gunakan jalan ini untuk pergi ke Bukit Itik. Jadi jalan masuk ini akan dijadikan uh, titik permulaan kita untuk video kayuhan pada kali ini. sahabat-sahabat Jadi setelah kita buat kayuhan Jadi kita akan sampai di satu persimpangan Di sini ya Jadi jalan straight uh, Adalah jalan untuk pergi ke destinasi lain Jadi kita akan gunakan Jalan di sebelah kanan Untuk pergi ke Bukit Itik Jadi okey kita teruskan perjalanan Okey. Uh, kita sudah buat kami sudah buat kayuhan ke depan sedikit lagi tadi uh, tak sampai 1 km daripada jarak permulaan kita akan jumpa lagi satu simpang. Jalan di sebelah kiri akan pergi ke destinasi lain. Untuk kita pergi ke Bukit Itik jadi kita akan gunakan jalan di sebelah kanan sebelah ini. Okey. Jadi kita teruskan perjalanan. kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.4 km okey jadi di sini ada satu simpang penting di mana semua ah, saya minta semua ambil perhatian simpang yang saya katakan ini ialah simpang di sebelah belakang jalan di sebelah kiri akan bawa kita ke Bukit Itik okey destinasi kita di mana jalan terus pula akan bawa kita ke sebuah kuil tapi itu adalah tanah persendirian okay, kalau boleh kita elakkan daripada mengacau ataupun mengganggu dia orang Okay, jadi kita teruskan pergi ke bukit itik guna laluan di sebelah kiri selepas kita memasuki simpang sebelah tadi di sini ada lagi satu simpang okey di mana simpang jalan terus akan bawa kita pergi ke Bukit Lexis okey uh, saya akan try buat video video kayuhan Bukit Lexis untuk masa akan datang okey jadi untuk hari ini saya bawa sahabat-sahabat semua ke Bukit Itik menggunakan jalan di sebelah kanan Okey. Jadi kalau sampai sini nak try yang mana satu jalan pun tak ada masalah. Okey. Tapi untuk video kali ini kita guna jalan sebelah kanan. Okey, kita teruskan perjalanan. Jadi sekarang kita sudah pun sampai ke destinasi iaitu Bukit Itik Syabas kepada sahabat-sahabat yang pernah berjaya sampai ke destinasi ini Keadaan jalan untuk datang ke Bukit Itik semuanya merupakan single track jalan berturap Untuk pemenangan di sini saya berikan review sebanyak 3 bintang di mana kita dapat melihat pemandangan Ah, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang daripada sudut di sini. Jadi sekarang saya jemput sahabat-sahabat semua menikmati keindahan suasana sekeliling Bukit Itik. Sekian sahaja review tracks untuk episod kita pada kali ini. Sekian terima kasih Kopkun Krab.